садыр жапаров непалдын президентине учак кырсыгына байланыштуу көңүл айтты акылбек жапаров ош шаарынын жэбине барды мега уюлдук операторунун алдын ала болжолдуу баасы он эки миллиард сомду түзөт улукбек султанов башкы прокуратуранын биринчи орун басары болуп дайындалды саламаттык сактоо уюмдарына токсон алты жаңы рентген аппараттары берилди президент садыр жапаров непал федеративдик демократиялык республикасынын президенти битхия деви бхангирге авиа кырсыктан улам адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү белгилей кетсек он бешинчи январда непалда жүргүнчүлүк атр жетимиш эки учагы кыйроого учураган борт непалдын борбору катмандуудан похкаруга учуп баратып конууга аз калганда кырсыктаган ети аiрлайн авиакомпаниясынын төрт экипажы жана учактын ичиндеги алтымыш сегиз жүргүнчү курман болгон министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси акылбек жапаров ош областына болгон жумушчу сапарынын алкагында ош шаарындагы жылуулук электр борборуна барды министрлер кабинетинин башчысы объекттин абалы менен таанышып жылытуу мезгилинен ийгиликтүү өтүү үчүн резервдик жабдыктардын жана отун запастарынын жетиштүү экендигинен кабар алды министрлер кабинетинин башчысы ызгардуу суук мезгил өтүп кеткени менен энергетиктер ишти күчөтүлгөн режимде улантуусу тийиш экендигин белгиледи акылбек жапаров жылытууну акырындык менен борборлоштурулган алыстатуу зарылдыгын белгилеп жаңы турак жайларды долбоорлоодо автономдуу отканалар каралышы керектигин кошумчалады министрлер кабинетинин башчысына шаардын жүктөмүн жеңилдетүү боюнча бир нече варианттар сунушталды альфа телеком жақтын алдын ала бол жолды басы 12 миллиард сомды түзет. Бұл туралы жоғыр кеңештин транспорт коммуникация архитектура жана құрылыш боюнча комитетінде ишкананын башкы директоры нурлан мамытов билдирди анын айтымында бұл акыркы баа емес азырынча ушундай бағалануда. эскерте кетсек 2022 жылы ноябрда Мамлекеттік мүлікті Башқару фондунун башчысы мирлан бакиров 2023 жылы альфа телеком жақтын сатуу пландалып жаткандыгын билдирген президент садыр жапаров кол койгон тескемеге ылайык конституциянын жетимишинчи беренесинин бешинчи бөлүгүнүн биринчи пунктуна ылайык улукбек султанов башкы прокурордун биринчи орун басары болуп дайындалды саламаттык сактоо уюмдарынын материалдык техникалык базасын жакшыртуу диагностикалык процедуралардын сапатын жогорулатуу максатында эки миң жыйырма экинчи жылдын декабрь айында токсон алты рентген аппараты сатып алынган маалыматка ылайык республиканын саламаттык сактоо уюмдарына азия өнүктүрүү банкы аркылуу кырк төрт жаңы буунун өнүктүрүү программасы аркылуу глобалдык фонддун каражатына элүү эки рентген аппараттары сатып алынган улуттук госпиталдын башкы дарыгери токтобай маанаев белгилегендей улуттук госпиталь үчүнчү даражадагы мекеме болуп саналат республиканын баардык аймактарынан ар кандай диагноздор менен оорулуулар кайрылышат